vocês. O que precisamos? Um gamaço para colar pastilha, uma vasilha com tampa para a gente levar ela lacrada, não muito grande para também não levar muita coisa, ser fácil o deslocamento. Água, um pincel para misturar e uma, uma espátula pequena também, tudo bem pequeno, bem leve para que a ação seja o mais rápido possível. Aí a massa ela tem que ser preparada, ela só pode ser usada por duas horas. Então a gente prepara um pouco antes da saída, que a gente vai misturar ela, ela precisa descansar 15 minutos, mas é o tempo que a gente leva para chegar lá. Então a consistência, ela fica bem, é muito próxima da massa de bolo. mole ainda, vou botar mais. Vou preparar o suficiente para os, para os quatro painéis. Botando água aos poucos, para não passar da cor.